我现在人在大马美利加工业区，听说这里有一档很好吃的纳西勒玛，可是我现在眼前看一下都是工业区，没有看到有纳西勒玛。现在我的身后只有在包装玉米，可是没有看到纳西勒玛。 哎，我发现了一个东西，这个拿起了玛就是隐藏在这间厂的后面。 要来这边吃纳西勒玛的朋友，可以来试一试。